Bueno gente, este, este ha sido el video de hoy, espero que les haya gustado. No se olviden de darle like, suscribirse, activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Y bueno, sin nada más que decir, adiós.